Quanto custa um pacote para Foz do Iguaçu? Você já viu a Foz do Iguaçu? Se sim, deixa nos comentários. Se não, também deixa nos comentários, beleza? Bora nessa. Olha quem chegou. É pra onde agora? Cataratas do Iguaçu. Ai, pai. Tô tá saindo agora pra Cataratas do Iguaçu. Tá Iguaçu. Passa perto porque vai passar aí na, na filmagem. É isso, bora. Não pagar mesmo. Né? Não. Dora, Dora, aventura. Cala a boca. Dora, pau. Ela gosta. Gosta. Briga, deu briga, deu briga. É não. Porque foi 68 mil. Porque 68 na cachoeira. Aí tem mais o quê? 60 no Parque das Águas. Ih, lascou! Love you. Bora na fake love. Pediu Vou Bora, bora, bora. bora. Oh! Quando fazer esse bendito exame? Seguinte, o que acontece? Desculpa aí pelo áudio da agora ter vazado, galera. E... Tá você sujo aqui, ó. Deixa o seu like. Ei, pô, deixa o like, né? Não, porque você já sabe, né? Hoje tem muito vídeo. Eu vou gravar tudo aqui pra vocês, beleza? Cuida da fuga. Bora cuidar, bora cuidar, vamos. A gente já tá aqui esperando o Uber. Eu esqueci você tá me emprestando. Hoje eu tô saindo. Quando eu chegar lá... O Uber já tá lendo sinal, aquele branco. Eu nem só a bosta. o close dele, olha isso. Ai! <laughs> Gabriel! É. Gato! E agora? Que gato? Do hotel até o lugar que a gente ia pegar as cachoeiras, a gente gastou 30 reais dividido para quatro pessoas, então... é... Você vai é pra casa do... tentando negociar com o homem pra pagar só mil, mas não, ele disse que não dá certo. Deixa eu comprar ingressos, qualquer coisa Olha o tamanho da fila que a gente vai enfrentar aqui agora. A fila é muito pequena. Eu acho que dá pra gente entrar aqui pra 2 horas, 3 horas da tarde. O ingresso pra gente entrar no Parque das Cachoeiras foi 60 reais por pessoa. Então vão notando aí que no final a gente soma tudo, beleza? Galera, essa é a primeira trilha que dá acesso às cachoeiras que a gente já conseguiu começar a ver, já conseguiu começar a ver. Essa é boa. Olha aí como é lindo, mano do céu. Porém, o que acontece? A gente vai dar uma pausa aqui agora, se liga. Pra tirar foto, né? Aí, depois... Ah. Ah, uma pequena observação. Se você tiver problema de joelho, se prepare. Você vai andar muito. Muito. Eu disse muito. Esse é o primeiro mirante que a gente parou pra tirar foto. Enfim, acabamos de chegar nas cachoeiras e... Você não precisa subir essa escada. Agora sim, chegamos. Galera, se liga como isso aqui é muito, muito alto. Gente do céu, eu nunca imaginei que isso aqui era alto desse jeito. Eu via nos vídeos, mas não imaginava que era tão alto assim. E se liga a altura da água caindo. Mano, eu acho que isso aí vai dar uns 20 metros de altura, sei lá. E pra galera que tá perguntando aí, gente, é 60 reais só pra entrar no Parque Nacional, beleza? Basicamente o passeio é esse, o passeio das cachoeiras. Quando você chegar aqui, você vai passar por uns fotógrafos que vai querer tirar as fotos de vocês. Gente, uma foto é muito cara. Você não é obrigado a tirar as fotos, mas eles vão insistir tanto, tanto, tanto, que você vai ficar com pena deles e vai tirar as fotos. Porém, você não é obrigado a levar as fotos no final, a não ser que você queira levar, beleza? Se liga nessa imagem que eu fiz com o meu celular, que lindo, velho, meu Deus, aqui é muito bonito. Pessoal, eu tinha mais vídeos, porém o meu celular tem a memória muito pequena e não deu pra mim colocar tudo aqui. Na verdade, eu perdi, né? Mas escapou alguns desses e, e olha isso, é bonito demais, não tem outra palavra. Sim, galera, e o meu pacote com passagem e hotel saiu por R$ 1.680. Reais. E se você quer acompanhar o restante da nossa viagem, é só me seguir e se inscrever aí. Me seguir no Instagram também, beleza? Porque agora a gente tá indo pro Parque das Aves, aqui em Foz do Iguaçu. Valeu, até a próxima. Fui!